du klar, Mugge? Jeg er fuldt klar. Hey, er det ikke stinke? Mm-hmm. Stinke, stinke, Stop dig selv, Liam. Du er så dum at høre på. Og dig, Tage. Hvem hedder øvrigt Tage? Var gulvet optaget, eller hvad? Mugge er genial, og nørder er cool. Undskyld, Mugge.